kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya qorashihii ugu dambeeyey ee amisom looga saarayo dalkan soomaaliya oo ka soconaya gudaha magaalada muqdisho midowda afrika iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya oo isku raacay in dalkan laga saaro amisom bilowga sanadka cusub ee qaramada midoobay oo si cad u sheegtay in dowladda soomaaliya ay ku wareejinayso lacagihii la siinayay amisom kadib kulan muqdisho ay ku yeesheen wasiirka arrimaha dibadda iyo xogeeyaha qaramada midoobay ee soomaaliya ciidankii bedeli lahaa amisom oo dowladda federaalka ay diyaarisay iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda kabixitaanka ee ciidanka amisom ee gudaha dalkan soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegaynaa warkeenna balse marka hore saaxiib yaal u diyaar garooba qodobada hordhaca warkaaad daawateen oo dhammaystiran aynu ku bilaawnay qorshihii amisom looga saari lahaa gudaha dalkan soomaaliya ayaa si weyn uga soconaya gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho xogo hoos oo aan helna ayaa waxa ay sheegayaan in muqdisho ay si rasmi ah uga bilowdeen qorashihii ugu dambeeyey amisom dalkan soomaaliya looga saari lahaa magaalada muqdisho waxaa ka dhacay kulamo dhowr ah oo ay yeesheen ciidamada ah dowladda federaalka saraakiisha hogaamisa si gaara ah taliska booliiska iyo ka milatariga soomaaliya iyagoo la kulmay taliska ciidanka amisom iyo saraakiil ka socotay midooda afrika kulamada ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ayaa sidoo kale waxa ay udubdhexaad u yihiin bilaabidda qorshihii kala guurka ee amisom dalkan looga saari lahaa xogta uu helay dhanka wararka ayaa tilmaamaysa in ciidanka amisom waxaa ka dambeeya bisha soo aadan ee january sanadka ay isaga hayaami doonaan guud ahaan dalkan soomaaliya sidoo kale waxaa si rasmiya ah caasimadan uga furmay shir ilaa sideed cisho socon doona oo looga hadli doono xilliga kala guurka ah ee dalka uu ku jiro iyo kabixitaanka ciidanka amisom ee gudaha dalkan soomaaliya shirkan ayaa waxaa furay laguna howlgelinayay guddiga hogaamiye qorshaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ammaanka dalka ay ugala wareegayaan ciidamada amisom taliyayaasha ciidamada xoogga booliiska iyo wasiir ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa ka qayb galay furitaanka shirkaas iyo halkaasina ka ka jeediyey hadallo kooban wakiil laga socday hay-adaha ammaanka ee dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo xubno ka socday xafiisyada sare ee hay-adaha dowladda federaalka ayaa qayb ka ahaa ama ka qaybgeli doona shirka dadejinta istaraatiijiyadda ee soomaaliya ku hanan karto ammaanka guud ee dalkan wakhtiga dhow wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa waxa uu sheegay in afar iyo toban sano ciidamo ajanibi ah ay dalkeennan joogaan intaasi ciidamo qalan ayaa noo dhismaysay hadda waxaa leenahay ciidamo aad u fircoon xubnaha guddiga waxaa laga rabaa labadan maalmood inay dejiyaan qorshe culus oo caalamka la hortagno oo aan dhahno soomaaliya qorshaan ayay qaadatay oo amisom waddanka laga saaro sidaasi waxaa soo jeediyey wasiirka difaaca ee dowladda federaalk soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odowaa yuusuf raage ayaa kulankaasi ka yidhi waxaa laga hadlayaa amniga dalka waxaana la rabaa in dhammaan hay-adaha ammaanka ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay hal aragti ka wada yeeshaan kulankan wuxuu sal noqon doonaa midaynta iyo jiheynta awoodaha aan haysanno taasina waxay fursad noo siin doontaa in hal dhinaac loo jiheeyo ammaanka soomaaliya sidaasi waxaa yidhi sareeyo guud odowa yuusuf raage wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdisaciid muuse cali ayaa kulankaasi ka yidhi howlgelinta guddigu waxay cadeyn u tahay sidii ay soomaaliya u go-an tahay la wareegidda amnigeeda qaran guddigan waa goobta laga doonayo ama laga doodaayo lagana jiheynayo qorshaha la wareegidda mas-uuliyadda hayada amnigeedna qaran waxaa laydinka fadhiyaa inaad qiimeyn ku samaysaan waxyaabaha ka hirgalay qaybihii hore ee qorashaha caqabadaha iyo aragnimada laga bartay si aad u soo gudbisaan tubta dhammaystirka qaybaha dambe ee qorashahan sidoo kale waxa ay xogtu ay sheegaysaa in laysku raacay in sanadka cusub wixii ka dambeeya hal loo diyaargaroobo ka saaridda amisom ee gudaha dalkan soomaaliya wasiirka amniga dhankiisa ee dowladda federaalka cabdulaahi maxamed nuur ayaa yidhi afar iyo toban sano ka hor waxaa laga hadlayay sidii dalkan ciidamo shisheeye loo keeni lahaa maanta waa qaangaar caruurtii dhalatay markii lasoo bilaabay ka hadalka ammaanka soomaaliya waxaan rajaynayaa saraakiishan aadka u dhisan inay howshan loo xilsaaray si taxadar leh u qiimeeyaan ayuu yidhi oo ay soo saaraan qorshihii ugu dambeeyey amisom ah, dalkan soomaaliya looga saari lahaa mas-uuliyiintii ka hadashay furitaanka shirka muqdisho ka soconaya oo laga hadli doono kabixitaanka ciidanka amisom ah, ee soomaaliya ayaa ugu dambeyn guddiga ka shaqeynaya arrintan faray inay soo gudbiyaan xogaahii macluumaadka dhammaystiran ee amisom ah, looga saarayo dalkan soomaaliya muran culus oo caalamiya ayaa ka dhashay qorshaha ay dowladda soomaaliya doonayso in amisom ay ugala wareegto ammaanka dalka midooda afrika oo ciidamo ay ka joogaan dalka ayaa u oleynaya in wakhtiga joogitaanka amisom ee soomaaliya la kordhiyo sidoo kalena dalka la keeno ciidamo hor loo ka socda qaramada midoobay balse dowladda federaalka soomaaliya ayaa si adag u gacan seertay soo jeedintaasi waxaana weli ka taagan khilaaf culus hase yeeshee dowladda ayaa mowqifkeeda ku sheegtay inuu yahay in waxa ka dambeeya sanadka cusub gebi ahaan dalkanba laga saaro ciidamada amisom ee jooga dalkan soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sarreeye guutooda waa yuusuf raage ayaa sheegay in hadda ay diyaariyeen ciidamo awood u leh la wareegitaanka goobaha amisom ay kaga sugan yihiin dalkan waxaan diyaarinay ciidankii la wareegi lahaa goobaha muhiimka ah imise may ku sugan yihiin sida xerada xalane garoonka diyaaradaha muqdisho dekadda muqdisho madaxtooyada qaranka xarumaha wasaaradaha muhiimka ah iyo goobaha kale ee caasimadda iyo gobollada dalka ayuu yidhi taliyooda waa oo si kooban uga hadlay oo diyaargaroowa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee la wareegitaanka ciidamada amisom marka dalkan ay isaga baxaan amniga guud ee dalkan soomaaliya soomaaliya weli ma haysato ciidamo isku dhafa ah oo ka shaqeeya amniga guud ee dalkan hase yeeshee waxaa la midaynayaa ciidamada dowlad goboleedyada iyo sidoo kaleeto kuwa dowladda federaalka ah si ay u xaqiijiyaan amniga ah, iyo deganaanshiyaha guud ee dalkan soomaaliya amisom soomaaliya muddo far badan ayay joogeen markana waa ay ku daaleen xaqiijinta amniga ee soomaaliya mana jirto ilaa iyo hadda wax muuqda oo ay ka qabteen amniga dalka balle waxay qaataan mushaaraad fara badan taasina waxay dhaawac weyn ee ku noqotay dhismaha ee jiritaanka ciidan awood leh oo dalkan soomaaliya uu yeesho dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa ka qayb galay kulan ay yeesheen golaha nabadda iyo amniga ee midooda afrika kulankan oo ku qabsoomay aaladda fogaan aragga ee zuumka ayaa looga hadlay qorshaha ay dowladda soomaaliya kula wareegi lahayd amniga dalka iyo qorshaha bixitaanka ciidamada amisom iyo sidoo kale hanaankii ciidamada xoogga dalka ay u hogaamin lahaayeen howlgallada ka dhanka hargagixisada wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa tilmaamay in dowladda federaalk soomaaliya ay dadaal xoog la gelisay tababarida iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed islamarkaan ay ka go-an tahay xaqiijinta amniga guud ee dalkan soomaaliya kulankan ayaa daba socday kulamo midooda afrika iyo dowladda soomaaliya ay ka yeelanayeen xaalada kala guurka ah ee ciidanka iyo qorshaha muddada socday ee dalkan looga saarayo ciidanka amisom ee soomaaliya jooga midooda afrika ayaa waday qorsho uu doonayay in lagu ballaariyo howlgal ka soconaya soomaaliya oo lagu keeno ciidamo ka socda qaramada midoobay iyo dalal kale oo afrikaan ah hase yeeshee tallaabadaas dowladda federaalka waa ay ka hor timid waxaana ay si cad ugu adkaysatay in la joogo xilligii amisom dalka laga saari lahaa muhiimna ay tahay in lasoo gabagabeeyo howlgalka daba dheeraaday ee amisom ee ka soconaya gudaha dalkan soomaaliya guud ahaan daawadal wanaginta wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tan iyo kulan dambe nabadgeliyo